no pleno de hai 15 días. Esta crise económica está sendo pagada fundamentalmente pola clase traballadora. A clase traballadora ven de soportar durante estes anos de crise niveis de desemprego superiores aos conocidos en calquera momento da nosa historia, eres injustificados, fins de prestacións por desemprego, desafiuzamentos, incremento dos impostos indirectos, perda de poder adquisitivo das pensións, perda de dereitos de atención sanitaria, copago repago de medicamentos, medicamentos que se pagan o 100% por saírse da cobertura social, prótesis, cadeiras de rodas, etc. etc. En canto ensino, Ensino máis caro, libros que hai que pagar, matrículas, menos medios humanos, medios menos medios materiais, servicios sociais moito máis deteriorados, en atención, como acabamos de ver agora, a discapacidade, a enfermedades mentais ou a terceira idade. E, sobre todo, algo que a min hoxe me pareceu increíble cando alguén desde o Partido Popular se refería a que en Venezuela había cartillas de racionamento. En Galiza non porque o goberno non actúa ante a fame do noso povo. Son a solidaridade da xente, a solidaridade do povo que lle está dando de comer ás familias que non teñen ingresos. E non fagan aspas, só hai que mirar os informes dos bancos de alimentos, informes de Cáritas e de outras asociacións que non teñen moita sospeita. Esta crise está tamén influindo moi negativamente nos dereitos das mulleres e nos dereitos das mulleres traballadoras. Pero non só a clase traballadora está pagando esta crise cruelmente, tamén as PEMES. Pero dentro das PEMES non son todas iguais. Hai PEMES que están pasando moi mal porque cumplen coa legalidade e hai PEMES que viven moi ben porque teñen o apoio da Administración mentras están incumprindo a legalidade laboral e utilizando os fondos públicos, o diñeiro público procedente de subvencións, procedentes de abais, para cuestións para os que non foron solicitados. A Xunta ten, polo tanto, dúas opcións. Ou crear estable, eh, un, eh, apoiar as empresas que respetan a legalidade laboral e crean estabilidade no emprego cotizando a seguridade social ou seguir concertando e otorgando estos servicios a empresas que incumplen a legalidade defraudando o diñeiro público. E vamos a poñer exemplos por non falar por falar. Temos exemplos de empresas con sentenzas firmes por incumplimento da legalidade laboral, por, por violación dos dereitos fundamentais dos traballadores, sentenzas firmes e actas da Inspección de Traballo. Temos, por exemplo, OH, empresa que leva a cafetería do Mesueiro. Incumple o laudo arbitral que lle obriga a pagar os atrasos de convenio. Pero, ademais, se hai 15 días decíamos que había un a, un conflito laboral por represión sindical do delegado da empresa, este delegado xa está despedido dende hai unha semana. É dicir, a represión avanza. Clece. Clece ten a concesión do Centro de Día de San Xenxio e unha sentencia por discriminación e acoso a delegada sindical tras ter un fillo e antes dos nove meses da súa incorporación. Leva tamén a limpeza do chus Donde debe, a paga extra de Nadal, pero sigue cobrando o 100% da concesión á Administración. Leva tamén a limpeza de edificios municipais de, Vila de Vilagarcía, donde pretende reducir entre 5.000 e 5.200 horas o ano a xornada laboral para incrementar os seus beneficios. O cadro de persoal neste centro é de 54 mulleres, 3 a xornada completa, 51 a xornada a tempo parcial inferior a 20 horas. Prosetecnisa, atende o Centro de Menores Santo Anxo de Rábade e as residencias de Lugo e da Administración Provincial do Sergas. Non surroga o seu personal, 17 traballadores. E podemos seguir Pazo de Carregal, Albada, Sermarsa, Linorsa, se leva La Palma. Sentencia por despedimento de, por incumprimento reiterado do convenio, por obrigar a traballar o personal que está en IT, polo despedimento de un con, traballador contratado en relevo, por incremento da xornada en festivos e domingos. Por, ten sentencia do xulgado número 2 de Ourense por impago das condicións que establece o convenio colectivo. A inspección lle obriga a, lle obrigou a transformar 25 contratos eventuais en indefinidos por fraude na contratación. Ten unha sanción moi grave por contratación de esquiroles durante a, fol a folga dos colexios públicos de Vigo. Máis e máis e máis e máis. Estas son as empresas coas que está concertando a Administración. Por eso, na nosa moción o que pedimos é que a xunta concerte os servicios e otorgue avais e préstamos non a estas empresas, sino a aquelas empresas que cumpren a legalidade, que crean emprego en este país, que crean futuro e que apostan por Galicia e polos, pola súa industria e o seu futuro. Teño que facer unha referencia a unha empresa que evidentemente non lle podemos quitar o concerto pero que é o culmen da desvergüenza laboral. E me refiro ao Hospital Povisa. O Hospital Povisa ten en este momento sentenzas firmes do Tribunal Superior de Galiza por non conceder ou non respetar o período de vacacións do personal, levar adiante un cambio de quendas e de horarios unilateral que vai en contra de calidade de vida dos traballadores e de calquera mínima norma en saúde laboral se nega a pagar os atrasos dende o ano 2010, tendo xa, como digo, sentenza firme do Tribunal Superior. Establecer unha xornada obligatoria unilateral con reducción de xornada a gusto da empresa, que tamén ten sentencia firme que obliga a volver os traballadores a súa xornada completa. Pero tamén ten acta firme da Inspección de Traballo por represión sindical, utilización de esquirolás interno e incumprimento da normativa en saúde laboral. Despedimentos injustificados de 25, 27 traballadoras da limpeza baseándose en que o propio Sergas non acaba de desatar o concerto e utilizando Tamén datos falsos sobre as contas dos ergas con Povisa. Ahora, na negociación do convenio propón unha reducción salarial para todos os traballadores superior ao 50%, legalizar a través do convenio todas as sentencias que perdeu no Tribunal Superior, impoñer condicións de semisclavitude obligando os traballadores a estar dispostos para o servicio da empresa 24 horas o día durante 365 días o ano. Isto, señoras e señores do Partido Popular, supón un deterioro asistencial tremendo, ademais de unha violación fragante dos dereitos laborais, da normativa laboral. Polo tanto, en defensa dos intereses dos traballadores galegos que traballan en estas empresas que prestan servicios para a administración pública fagan a súa labor, obríguenlle as empresas que traballan para a administración pública a cumplir a lei. E cumplir a lei é cumplir tamén a lei laboral, é cumprir os contratos de traballo, é cumprir os convenios colectivos, é cumprir con toda a legislación laboral e non solo co que a vos tedes parece que lles interesa, que é abaratar os costes, otorgarlle as concesións ás empresas que ofrezcan o precio máis barato, esquecéndose de si van en que van a utilizar ese precio máis barato, como reducen esos costes. Porque estos costes se reducen en calidade dos servicios que se prestan e en respeto aos dereitos laborais dos traballadores e das súas traballadoras. Polo tanto, Pedimos o apoio de toda a Cámara para que se cumpla a lei. Inda que parezca increíble, vir o Parlamento a pedirlle ao Goberno que cumpla a lei. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Socialista, señora Quintas.